完了，韩老师，这第三把人家出了，是不咱们都没赶上车。 你做东西真的不能着急，你着急呢，咱们不一定能做出好东西。其实很多朋友呢都知道，在群里我们有的粉丝群看到了，说我们在做这个长的低扫把啊，这个东西其实早在特别多年前，欧美国家就有这么类似的一个产品。这个东西呢，前一段时间吧，二月份左右在网上出了一段视频，就是苏超教练，然后他在兴当打靶，打他这个长的低扫把这么一个视频，很多朋友得知有这么一个东西了啊。当然那个时候我们其实也在研发这个产品，二月到三月。 是我们研发的初期，其实那时候我们把样品也寄给苏教练了，让他感受，给我们一些建议。我们再参考我们的一些想法，我们做出调整。但是我们刚才又踢了一下试了一下啊，就是这个把，你这个把哈，后期如果要完全用胫骨踢的话，这个边儿这地方有点磕磕胫骨的感觉。这个地方的这个第二层，好像第二层这地方挺硬的。我当时做的时候没没给他就是做一渐变，这块有个棱儿出来了，是不是这个边儿上？不是不是这个接线，而是这个边儿上这个地儿。 是吗，苏教练？这个平面很平整，是不是？从线的这个地方开始，整个下面这一个面是很平整、很齐的。三月多份呢，我们又做出了另外一个样品。这这个时候其实特别感动啊，苏教练那时候有一句话在聊天记录，我给大家看一下，他说。 它的工作人员其实感觉，甚至我们这个低扫把的脚感已经超过了腰靠那个一千多块钱从国外给运过来的这么一个东西了，其实特别欣慰。但是呢，做品牌做产品要创新，不能是盲目的赶热点，说啊我就比谁快啊我就快，那其实不是这样的。要快我们早就出了，对吧？我们品牌也不会做成今天这个样子。所以呢，我要研发多一些功能性，要做出创新，我们不能只照着别人就做一个就没意思。那所以呢，有些朋友在群里也知道，我们放了一个特别棒。 特别强大的一个综合性的功能，在这个把上面，如果你知道的话，不要在评论区说啊，因为我们正在注册这项。 呃，功能我们也担心别的一些不良商家他会搞些什么事情，好吧？如果大家呢真的是特别着急，像群里老问我说你什么时候能出，你还出不出？好，我出，我们计划在黑板上写着呢，什么时候到货，什么时候上架，六幺八之前一定让你拿到。所以如果大家呢真的能再给我们一点点时间，再满足一下我的一个强大的那么一个强迫症，我能把这个产品做得更好，我相信不会让你们失望的。我感谢大家的支持。